Saluton tagon du de quin de nia trudisoligio Amsterdam. Hodio estas di mancio kai homoi tranquille giuas la bellan veteron kai la mildan temperaturon Hodiawan. kai la sento estas che ni comenza a salcutimigi al citio tru disoligio pos pli ol tri semai noi do cio estas ma rapida multai afero e simple ne funzias kai vi devas arrangi vian vivon por pluvivi la situazion sed ne draste fakte iom post iome diru do neniu povas plendi mia opinia pri la tuta situazio. Ciar in multai aliai partoi de Europo, cae a parte en mia origina lando Italio estas regionoi rugiai en cio la situazio estas multe pli mal facila. Do, restu cun mi por la medito cae giù la malgranda in parto in de via ciutaga vivo. Saluton. Kai bonvenon al nia Zamenhof medito. Hodiaŭ la temo estas pure esperanta. Mi legas kun vi paragrafon el la parolado alla sessa congresso 1910. Pagio 39 hoc. Zamenhof parolas pri la cefa critico contra esperanto lau interna linguistica vid Se vi prenos ian articolon esperantan, presentita de i contra uloi por sen creditigi esperanton, vi prescau ciam trovos nur unu aferon. Grandan amasigon de plurala finigio j, tiu malfelicia j, ciun neniu tamen curagias critici en la bella greca lingvo, estas la quinte senso de ciui terurajoi, kiu in niai uloi montras en esperanto. Do, citiu el tiro estas al mia musa. Char mi neniam audis kiel la cefa critico, au ec unu el la criticoi, la pluralo j en esperanto por la substantivoi cae adjectivoi. Oni tre criticas la in la accusativon, la quelcfoie la um, fixan um, ehm, accenton sur la anta ulasta silabo, sed la pluralo. Do estas interesse vidi kiel shangijas la critico e contra o esperanto do shaina salmi che post pliol unu yarcento ec de kiam tiu i vorto estis formale el bushigitai la situazio tutte diversa sky la critico i contra o la interna i parto ed esperanto prescao forva porigis homo e simple diras che esperanto ne plu valoras la penon char iam estas la angla char la mondo changigas eh, esperanto ne successe igis um, officiala cotopo. Do, tempo fluas, quel foie debato e kiwi shinas al ni sam tempuloi tre gravai post iom da iardecoi estas interessa in nur al historiistoi. Do, ni cun meditu per tio. Coran dancon, dis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.